Ma neka odu uvek ostaću posljednji I ove suze što prolivam idu posljednjih Imao sam slove ali i oni su nestali I braću hteo bi da vidim ali nema ih Ma neka odu uvek ostaću posljednji I ove suze što prolivam idu posljednji Imao sam ali i oni su nestali sebi da vidim, ali nema I I osmeh mi, ja samo čekam bol da stane Ja samo brojim dane, vremena sve je manje Treba mi led u grudima, samo da ugasim plamen Ne smijem da plaćem jer curi vreme ko krv iz rane Nema me, nema, na sve sam spreman Suze vam ne dam, život je jedan A gde je sreća? već čekam Ne smijem da plačem jer hoću sve iz početka Ko leto bi me žar jer se bledi ko film A gdje je posljednji trak kad se otišlo s njim Ko pres sam lik za se krije sam ja Ovo je posljednji krik A neka odu uvek, Ostaću posljednji I ove suze što prolivam Idu posljednjih Imao sam snove ali Oni su nestali I braću htio bi da vidim Ali nema ih Ma neka odu uvek, Ostaću posljednji I ove suze što prolivam Idu posljednji Imao ali Braću hteo bi da vidim, ali nema ih Dođi digni me kad padam, padam Sada kad je tmurno sve Više ne mogu da sanjam, sanjam Ali menjaju se uloge ostani Da te vidim bar još jednom noćas odlazim Pre, pre nego što svane zora koraci Tvoji prate me, al znam Moja si, moja si A ja samo tražim ljubav, sve gluma Sa njom bi da negde odlutam I sleteo sam suma, noću budan Ove noći bi Znači bit ću odsutan Bit ću odsutan Bit ću odsutan A ti digni me kad padam Sada kad je tmurno sve Te me noćas da sam gotovo je sve A ja kao da ludim bez nas duša prazna je I noća zvezde padat će samo zbog nje I kasno je zakajanje, I kasno zar ne nama si non stop I, i mešam bol sa vodkom Da bude mi bolje bar tren Samo pod tvom A bit će samo pod tvom Moj život je gotov Ako napustiš me Samo pod tvom A samo pod tvom Moj život je gotov Ako napustiš me ti dini me kad pada Sada kad je tmurno murë Dar še